Menina, ah. menina, acorda. Olha o Cifre na floresta aí, Aram, né? aram, Ah. Viagem. Birader abi bulmuş abi. Vallahi neden Çok uçtu. Fırından vurdu. Ama ne yapalım? Nane yok işte etti. Ha, nane yok işte. Hala para yavrum. Kurova tırsıyla ya da da tırsıyla geçen yıl yılım yılım değerli kadar. Sevşen. مادام انا بسرق الاروى هاكي زور مهمه فول في اي بي هذا والله جايب تازه تازه تازه تازه